oknum ki reke Jesus hatigok mo ispekpich mo hatiberi zimiembia Galileit. Eze en yais. Tuk mukenach hamha Simon Pedro ese Tomás die bechechte pshenyung. Natanael die bekugap kana Galileña roch. Hay enakich hasebede es animask bewink wie spök be Jesus. Simon Pedro el majo yurch. Nes nuk akshmat. Da yazode. Nur shandibt erdisch nandel mit mich. Tanjörs te matug barken. Es tug ja nyas, kiani tug kamas te haaks. Sunjak ne benach, ko Jesus gezegd, mein bi ai. Per hay spurg betkiat ni hawde, pun haaden ha Jesus, net ha Jesus ja tøde. Magugich, das schmerzt oi nønnen, es ha ich etzode. Ni nønnen. Net ha Jesus dan maage. Ko gebippe de ha maak schmaats na ga intro, ma je barke, es maak schmatset. Dat ko gebippe. Es oknem kern bad, nukhutna ha akshmas apnhoch matkomay nach aksh tchik neta spök på dibu Jesus hans trep an moja Pedro ha achadan intnaht kot mudado ya Simon Pedro kohya achichan intnaht tahatkok tuktek hanikus bit dibu nach tchen takupunas nhot esnyes meimbiam maha Jesus nach es amigo ogchiat meimbiam mathabyark es mudayakshmas babitspahatot, mit kuut nach mit haaksch. Wingona nach macha jak schmatzt, ist dem gop schmetren. Kovinde es bezemde, net patte, gönne und die bacha Jesus te dia mach nach, es zeigt du aaksch. Es tamen nach nande an tsakak. Net Jesus an maj. Ja minde mask te gog machsch, die das schmetzte. Simon Pedro cheke barkoch, es ja nes, es te puhot, ha ja schmatzt, uts mit ham mach aaksch. мгоп шахус six мяк oh О еначен смяич, а якш мас, кя кец. Нета Хесус тан мажа хай шпыквич, мин март мусалата. ka an maja, bënë dhe me, më me, met kun bë naqë ku kanë një të natëm. Në të Jesus, mi huak, es kone kja të akak, es mojë ha i shpëkpëq, es is ndërën të tojë më të aksh, ha qadë ha mi ook niet okë met bëdëk, më je patë ha Kuyarmusal ataya neta Jesús de ataya Simon Pedro. Simón, onas miang, trok putnige eskudinem je merspukpich, Pedro azoi, winzen, mim ni hab kots um minzek, ta Jesus hinan. Estem ha borrega kwent uit, die ge sabio rego ongich, nande en mi awana de haich, han spukkenis. Je tegen beetje mi mask ook Jesus. Simon, onas miang, trok putmi, Pedro azoi. Mim ni hab kuts em zek, ta Jesus ya zoi. Estem kwent at, pad ya het sab regu ungich, nanda en mi awanada, ha achich han spurkenitz. Mizigak ook oich na'n Jesus, Simon, honas yang, trok pas mi, Pedro hot mij zoektuiken met go ja teugen te ha Jesus. est en mai, winzen, mim ni hab te gekki, ni hab kuts em zek. Jesus ya استم ها بورغ كنت اس بدي اخ سبي ريغو انج نند ان مي اوان ذا خا ايچ هن سبركنس هن ستياتنس مين انم كو ايچ من اچ دكتور كب ايچ هم ويت اسم ناس ما ميستريك اس اوكنم كو مي مخا ايت مجا واش اس وينك بم ويت دوك بتا اگد اس منرشت ما مي كيا ستريك نشان اس متچاد هيسوس دوك ني هاو ويش يوغا ان هبيدر اس ا ديوس تمو net en maai. Pamingets. Ko Pedro is een beetje, net het is. Pianese cha er spuk wat die Jesus jans trok. Die we natch nan den. Maar ja, was ach. Bi am ha Jesus. Die we ja ter. Winzen. Penne de ne tade die we mge jakanep. Ko Pedro het is net ja ter ja Jesus. Winzen. Es is chade. Die hatanep. Jesus ja zogen. Wenn er zum Sepp ist, ich gettet, ist der kurz innen bittet, die mich quentet, bei mir geht's mich. Netam yo spuk buch ni hinanada ko yo spuk bukya yogon. Pero Jesús kiada ni nan, di besit hinan, ben ertet zep es echad hikatet este kots ehnan bitet, di mis kwentich, ertes madoy estes nis tegeki chad. Estegeki di bas erten gshay, ha ada ente yaten. Mai hawing po di Jesús chun. Kos yogak gshaya ni duk ni duk tegeki di Jesús chun. Kiada ni badet hanas ringida, mat hamaynek.